Hello，大家好，今天呢，我想和大家分享一个怎样解决煤气炉很难点火或者是不点火的问题。首先，我们检查一下每个炉头的点火的情况。那通过这个点火的这个情况，我们可以了解到哪个炉头出现问题。那么我们可以说，基本上我们点一顶多两下，这个火就应该出来。 那么我们可以看到，那么我们这个最靠这个右下方的这一个有问题。一般难点火或者不点火的原因有两种，一个是打火的问题，还有一个就是煤气堵塞、流通不舒畅的问题。一般的煤气炉灶是一个打火，所有的炉头都打火，唯一的区别在于点火的炉头。 打火，并且放出煤气，让煤气放出来。那么其他的炉头煤气不出来，那么所以这样才可以。那么我们如果要是碰到，如果我们碰到其他的所有的炉头都打火，而只有一个炉头没打火，说明这个炉头的点火器，也就是打火机坏了。 你看这个炉头的没有火花出来，而其他的所有的炉头都有火花出来，这就说明这个打火机需要清理，也就是这个那个铁出来的铁丝需要清理，就是这个白色的小小的像蜡烛一样的打火机需要清理。 就是这样的一个小小的，像白色的小蜡烛一样的这样的一个打火器，那么它暴露在外面，所以很容易被油渍或者是其他的一些脏物来覆盖住，从而降低了它的这个点火的能力。那么过一段时间，我们就需要对它进行清理清洁。那么清洁，那么一般的清洁，我们可以用清洁剂去清洁。 或者是用一些钢丝这个清洁，那么以我们也可以用一些什么细细细的小砂纸这样的东西，然后把它去清理、清理、清理干净了以后，这样的话，它就可以恢复它的这个点火的能力。如果说是它， 用的时间很长很长，这个金属的东西会逐渐的变得很小很小。那么我们可以最终呢，把这个打火器给换掉。呃，我们可以在网上购买这样一个部件，或者到 Home Depot 去购买这样一个部件，然后我们把它换掉。然后这样的话，就是它保持一定的高度，这样的话它可才可以。 产生足够的火花。那么清理完以后，我们可以看到它可以产生足够的火花，然后很容易的就点燃起来这个炉头。炉头不能点燃的第二种情况就是煤气不疏通。我们可以看到很多点燃的火花打出来了，但是也可以有的时候也可以听到煤气有有气。 但是都要 take 很长时间，或者是就等很长时间，然后我或者是能点着，或者是不能点着。我们把这个盖儿拿下来，然后就这个容器，这个容器呢，这个主要是就是一个就像淋浴头一样的一个东西，就是它把煤气通过中心的这个管子，然后通过周围的这些眼儿。 把它散发均匀地散散开，就像我们的淋浴头一样，它是中心的散开的。如果我们在这个靠近点火器的地方有一些脏物或者是食品堵塞了这个口的话，那么这个这个口间这个就是点火器附近呢，煤气的这个散发呢，就变得很少。 然后我们就不容易让这个点燃。那么我们有的这个比较大的这种散气的这个器件呢，它是由两层来组成的，所以我们可以打开，用螺丝刀把它这样拧拧开，松开了以后，然后清理中间的那个夹层，让夹层的这一部分。 那么，让煤气能够顺畅的、均匀的从各个小孔流出来，特别是靠近这个点火器的部分。我们可以看到这样的一个圆的这个器皿，它有很多很多的散发的，就像角度仪一样的这样的一个一个的小的孔，这样的一个的一个渠道煤气。所以我们用这个。 小刀，然后每个地方这样清理一下。清理完以后，我们把它放到洗碗机里，或者放在一个容器里边，然后用洗涤剂好好的清洁一番。那么清洁的时候，我们最好是把其他的炉头的。 类似的这些东西一起拿来清洗。那么有的呢，它的是不是分两层的？比如说比较小的炉头，它是就整个的一体的，我们也需要把这些孔都清理干净。清理完以后，我们把它再重新安装起来，然后放回去。然后我们试一下打火，哎呀，非常的漂亮，非常均匀。 火势很猛，很容易点着。另外，我们检查其他的炉头，那么我们可以看到，如果这个火花、这个蓝苗都非常的均匀的一个圆，没有缺口的话，这就说明这每一个这个煤气的这个都是畅通的，而且这个蓝蓝火。 如果要有的就是那个黄黄黄火出来，就说明那个地方部分受堵了。那么我们可以看到这个火都是蓝火，非常均匀的分布。如果你喜欢我们的视频，请订阅并转发给更多的人。您的小小的一个举动可以帮到我们去传播更更多的人来分享美国生活。谢谢大家。